deste proxecto de lei reflicte o carácter profundamente antidemocrático deste goberno e o seu desprezo polas organizacións sociais e institucións locais e o desinterese por acadar consensos. É ese talante o que explica a negativa a remitir o CES o proxecto de lei. A calidade democrática da tramitación desta lei maniféstase tamén na exclusión en prácticamente todo o articulado da participación das organizacións sindicais logo de non ter aberto un período de negociación coas mesmas durante a tramitación. E, como non, a capacidade de diálogo e negociación do Partido Popular queda demostrada na súa incapacidade para aceptar as emendas presentadas tanto polos sindicatos como polos grupos da oposición. O proxecto recibe o, lei, eh, o nome de Lei de Emprego Público de Galiza e, sin embargo, deixa fora do seu ámbito o personal docente, investigador e sanitario en moitas materias relacionadas co emprego, como a carreira eh, profesional, retribucións complementarias ou mobilidade, rexeitando todas as emendas referidas a normativa de referencia para ditos colectivos profesionais. Así mesmo, destaca a constante falta de referencia ao establecido nos convenios colectivos de aplicación e ao quinto convenio único do persoal laboral da Xunta de Galicia. Resulta curioso, cando menos, como texto do proxecto de lei fuxe do seu compromiso co quinto convenio único, como por exemplo o recitamento da emenda número 12 do Grupo Mixto, onde se nega a modificar o texto do proxecto de lei que di convenios colectivos de ámbito xeral ou que afecten a varias consellerías polo realmente establecido que o quinto convenio único do persoal laboral da Xunta de Galicia. A tal punto chega a versión do Goberno galego polas organizacións sindicais e negociación colectiva que rexeitou todas as emendas que gandían os convenios colectivos como normativa laboral de aplicación, incluía o quinto convenio único do persoal laboral da Xunta ou garantían a capacidade negociadora das centrais sindicais. Pero é máis, o proxecto de lei pretende garantir a igualdade de todo o personal funcionario laboral, pero négase a que esta igualdade quede recollida no quinto convenio único. Ademais, o proxecto de lei intenta protexer a administración, procurando establecer as condicións laborales laborais unilateralmente no caso de non chegar a acordo coa representación sindical. Así, no artigo 13c recolle, corresponde ao Consello da Xunta determinar as instruccións ás que debe aterse a Administración a negociación das condicións de traballo, establecendo as mesmas para os casos nos que non se produza acordo na negociación. Nos preguntamos onde está a capacidade negociadora das organizacións sindicais se hai unha imposición legal previa que garante a Administración que se non hai acordo pode impoñer unilateralmente as condicións de traballo que desexe. Pero aínda insiste máis o proxecto de lei en reducir a capacidade negociadora e mobilizadora dos sindicatos e do persoal da Administración galega, asegurándose a imposición de servizos mínimos durante as folgas sen recoller a negociación previa coa representación sindical. É chamativa a contradición entre este proxecto de lei e o discurso triunfalista do Partido Popular sobre a recuperación económica e o próspero que será este ano 2015 e os seguintes. Se en realidade estamos ao inicio da recuperación, porque este proxecto de lei vai dirixido a garantir a estabilidade orzamentaria e os recortes nos servizos públicos, facilitando, por exemplo, a amortización dos postos de traballo. En canto ao personal interino, o tratamento que se lle dá o mesmo no proxecto de lei ten moita semellanza cunha bolsa de contratación dunha TT.

De feito, non se considera que a necesidade de personal interino que exceda o límite que figura no proxecto de lei sexa considerado unha necesidade estrutural. Sigue primando a contención do gasto, polo que lonxe de considerar ese personal como necesario para a prestación do servizo, o proxecto de lei asegura que, independentemente das necesidades de servizo, nunca se excederá o límite de contratación do personal interino. Tamén segue a condicionar a dotación de medios humanos á estabilidade orzamentaria, incluída a asistencia sanitaria. Así, o Partido Popular Popular rexeitou a emenda 68 do Grupo Mixto que instaba a convocatoria anual de todos os postos de traballo vacantes. É dicir, consagra a precariedade laboral, a eventualidade, a fraude na contratación que se está a facer actualmente pretendendo no artigo 13 establecer anual e unilateralmente sin ningún tipo de criterio ou negociación previa coa representación sindical o número, características e retribucións do persoal eventual. Este proxecto de lei perde tamén unha grande oportunidade para loitar contra a fraude e a corrupción na contratación pública, facendo mención únicamente á responsabilidade legal da conversión en indefinidos de contratos eventuais, pero obviando calquera outra eh, actuación delitiva realizada dentro do poder político. E fai mención expresa á conversión en indefinidos de contratos eventuais porque pretende legalizar a amortización de postos de traballo indefinidos gañados por sentenza judicial firme e a súa contratación con empresas privadas. Só así se entende que condiciona a provisión de postos de traballo con ditas sentenzas judiciais. En canto ao persoal directivo, o proxecto de lei avanza na libre designación sen control destes postos, non recollendo nin a natureza dos postos que vai ocupar este persoal, nin cales teñen atribuídas funcións directivas, nin se establece límite temporal para estes postos, nin as súas condicións laborais e salariais serán obxeto de negociación colectiva. Insiste na aposta polos postos de confianza a dedo. Así, no artigo 34.3 elimina o requisito de ser empregado público para ter a condición de persoal directivo nalgúnas entidades públicas, como asencias, organismos autonómicos, consorcios e entidades públicas empresariais, é dicir, máis enchufismo dende o partido. A OPE pasa a ser o xogo do parchís. Poden comerse plazas, é dicir, amortizarse, para contar 20 noutro lado e en outras condicións e nomear personal directivo, onde tampouco se ten en consideración a negociación coas centrais sindicais. No artigo 49 introdúcese un requisito como requisito para participar nos procesos selectivos no caso de persoal laboral non ter sido despedido mediante expediente disciplinario de ninguna administración pública ou de órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas. Trátase dunha restricción do dereito ao emprego público que non ten parangón na legislación básica. Por conseguinte, esta previsión podería ser inconstitucional por vulnerar o dereito ao traballo do artigo 35 da Constitución e a orde constitucional da distribución de competencias entre o Estado e a comunidade autónoma. No relacionado cos sistemas de selección, o proxecto de lei favorece máis escurantismo e maior capacidade para prevaricar ao excluir a representación sindical dos órganos especializados e permanentes que se creen para a organización dos procesos selectivos. Así, o Partido Popular recitou as emendas presentadas ao artigo 50.2 que ten un texto tan absurdo como o seguinte. As convocatorias dos procesos selectivos poden establecer con carácter abstracto e xeral requisitos específicos de acordo de acceso ao emprego público que garden relación información obxectiva e proporcionada coas funcións e tarefas a desempeñar. Así mesmo, o proxecto de lei para protexer máis o poder político asegúrase que a designación dos membros dos procesos selectivos non se realice por sorteo. Inclúe no artigo 55.3 para os procesos selectivos entrevistas e recoñecementos médicos sen ningún tipo de justificación sobre a súa necesidade, o que ao meu entender consigo o efecto contrario que se di perseguir. Falta de transparencia, falta de objetividade, racionalidade e violación vulneración da intimidade. E por isto, e por si isto fora pouco, obriga a discrecionalidade técnica, intentando así limitar a acción dos tribunais de justiza. Se a justiza cede ante a discrecionalidade técnica, desaparece a igualdade de oportunidades e a transparencia no acceso ao emprego público. Non se pode tolerar que por lei se estableza como código de conduta regulado características que ademais chamanse na lei principios, como son a exemplaridade, a austeridade ou a honradez, dificilmente cuantificables ou medibles. O proxecto de lei perde unha gran oportunidade de regular o acceso á administración tanto para funcionarios como laborais, facilitando o acceso previo ás vacantes por promoción interna antes da súa convocatoria pública. Igual que non facilita o traslado dos traballadores e traballadoras públicos preto dos seus fogares, ni siquiera no caso do persoal que sufriu mobilidade forzosa. En canto aos sistemas de avaliación do desempeño, non se adecúan a criterios de transparencia, objetividade, imparcialidade e non discriminación ao avaliarse cuestións tan subxectivas como o grao de interese, iniciativa e esforzo cos que o personal empregado público realice o seu seu traballo, como se mide o grau de interese, secundar unha folga implica baixar o grau de interese ou implica baixar o esforzo, Tampouco neste caso en aras da tal arreada transparencia se contará coa participación da representación do persoal para a aprobación dos sistemas de avaliación do desempeño. Reseitou asimismo o Partido Popular todas as emendas encamilladas a mellorar a calidade de vida dos traballadores e traballadores públicos, incluídos dereitos que non afectan os orzamentos, como as emendas 70, 71 e 72 do Grupo Mixto encamiñadas a mellorar o achegamento do persoal público aos seus fogares a través do concurso ordinario. Non digamos xa daquela aquelas que se incidían nos orzamentos como a cobertura o 100% do salario nos casos de IT. Por certo, temos que engadir que o proxecto de lei consagra a utilización do concurso específico, sistema pouco transparente que facilita o nomeamento a dedo. Ao mesmo tempo, consagra a figura da libre designación, facendo que sexa posible empregar en calquera posto que se determine, e, por suposto, sen participación sindical en dita determinación. É esta a tan manida transparencia do que o PP fai gala? Tamén chama a atención que, a pesar das múltiples manifestacións do Partido Popular de promover políticas de conciliación da vida laboral e familiar, rexeite todas as emendas dirixidas a dita conciliación nos permisos, reduccións e adaptacións da xornada de traballo, tanto no relativo á ampliación da duración dos permisos como os permisos para atención a persoas maiores e dependentes. Igualmente, o Partido Popular rexeitou todas as emendas da oposición que melloraban os permisos por pacto a lactación, algo dificilmente entendible nun país cun gravísimo problema estrutural de natalidade e envellecemento poboacional. Pero tamén foron rexeitadas as emendas que trasladaban á lei os dereitos en materia de saúde laboral que se lle deben de garantir ás muller embarazada ou lactante. Non podo rematar sen facer mención ao apego que ten o Partido Popular polos pagos en diferido, establecendo no artigo 140 193 retribucións diferidas. Retribucións diferidas que non son máis nin menos que a privatización das pensións dos empregados públicos coa contratacións de plans de pensións de, emple, de emprego ou seguros colectivos privados que inclúan a cobertura da xubilación. En fin, poderíase falar unha hora sobre todos os aspectos negativos deste proxecto de lei continuista coa política de recortes nos servizos públicos, continuista coas privatizacións e a represión. Un proxecto de lei que ataca os máis elementais dereitos democráticos dos órganos de representación dos traballadores e traballadoras públicos, negándose a garantir a negociación colectiva e a participación sindical en temas que lle son tan propios como a determinación da xornada, salarios ou o control das contratacións. Un proxecto de lei que intenta legislar para para garantir a opacidade no acceso ao emprego público, limitando o control sindical e impedindo o acceso aos tribunais por sorteo. Ata tal, punto chega o proxecto de lei que pretende a través do artigo 153.10 otorgar á Administración o poder de incumplir os acordos e pactos por razóns económicas. Poderán tamén incumplir o pacto os traballadores públicos por razóns económicas relacionadas cos seus miserentos salarios E, por suposto, este proxecto de lei non pode saber nada sobre o emprego do noso idioma na Administración, rexeitando todas as iniciativas dirixidas a garantir o coñecemento do galego no acceso á función pública galega, así como o seu uso prioritario na atención á cidadanía. Un proxecto de lei que non resolve ningún dos problemas e necesidades actuais e futuros dos servizos públicos, condicionando a propia estabilidade, a propia asistencia dos servizos públicos á estabilidade financiera. Un proxecto de lei en encamiñado a perpetuar a precariedade laboral e salarial dos empregados e empregadas públicos, a fraude na contratación, a eventualidade, o exceso de carga de traballo, o deterioro dos servizos públicos, os nomeamentos a dedo e as privatizacións, ao tempo que non resolve a débeda salarial que a Administración ten cos traballadores e traballadoras públicos e a recuperación dos dereitos laborais perdidos. Ademais, o proxecto de lei favorece a falta de transparencia nos procesos selectivos e no proceso de avaliación do desempeño indefensión ou a indefensión dos empregados e empregadas públicos, así como da cidadanía en xeral, ao vetar a participación das organizacións sindicais nas comisións de valoración dos méritos, capacidades e aptitudes. E tamén un proxecto de lei que traballa a prol da españolización non só da administración galega, senón da españolización nas relacións entre os cidadáns e a súa administración. Polo tanto, imos reseitar este proxecto de lei, mantemos todas as enmendas e consideramos que en vez dun avance supón este proxecto de lei un retroceso tanto nos dereitos de acceso á cidadanía aos servizos públicos como nos dereitos sindicais e laborais dos traballadores e das traballadoras públicas. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Paz.